Hey Papa, äh, ich gehe mir nur schnell die Haare föhnen, ja? Ja, ja, mach nur. Okay, danke. da. Äh, Schlüssel bitte aufräumen. Äh, ah, Mann, ist der doch ein Wind.